Bună ziua! În acest video o să uh, reparăm la o drujbă Carpați uh, 5200 are o vechime de 3-4 ani, cam așa. A venit cu ea, spunea că se, în momentul în care trage de, la, de sfoară se învârte lanțul pe lamă. Asta ar fi însemnat că este ambreajul blocat. Am uh, verificat, uh, nu este vorba de așa ceva. Deci am pus uh, lama totul în regulă, dar în schimb am văzut că nu pornește. Am uh, sunat proprietarul, a spus că nu știe despre ce e vorba, că nu se pricepe și că într-adevăr nu prea pornește. În mm. cele mai multe filmări nu v-am arătat niciodată cum diagnosticăm ca să vedem ce este de vină exact. În momentul de față, noi uh, deci aceasta este o drujbă cu demarur cu arc dublu. Deci are o pornire ușoară. Uh, nu vă puteți da seama în momentul în care trageți dacă are compresie. Deci verificăm scânteia nu fie pe stop, tragem șocul și tragem. Deci nici urmă să pornească. Următorul lucru ce îl facem este să-i punem un pic de benzină în, uh, în capul pistolului sau pe admisie. De ce facem asta? În cazul în care, uh, să zicem, a tras un gunoi și s-a înfundat, e ceva temporar să zicem, își poate reveni. Poate să scape acel gunoi și să-i vină benzina în continuare și să meargă. Deci îi punem să vedem uh, ce face. Ok, scoatem bujia. pentru că am scos și uh, bujia. O să verificăm uh, și scânteia. Deci punem bujia, o punem undeva de ceva de fier și tragem. de scântei avem, îi punem puțină benzină. Așa punem bujia la loc. Și vom vedea dacă pornește. porni puțin. Mai punem puțină benzină. cum vedeți, a pornit, dar foarte puțin cât a avut benzină în capul pistonului. Acum nu mai face deloc admisie. Uh, vom începe să desfacem să vedem ce este în neregulă. Prima oară trebuie să desfacem acest capac să avem acces. facem și bujia. Da, bujie uscată, uscată. Ne vine benzina. Așa. <clears throat> Următorul lucru. Verificăm compresia. Cel mai bine este cu un uh, aparat de măsură. Nu aveți un aparat de măsură, uh, nu folosiți treaba cu sfoara cel mai bine puneți degetul și simțiți efectiv compresia. Deci după cum auziți, are compresie foarte bună. Deci se aude, cred. Așa. Uh, următorul lucru o să desfacem la carburator să vedem uh, dacă ne vine benzină. E posibil să fie furtunul de benzină înfundat într-un caz foarte fericit, să spunem, în care nu este altceva. Deci desfacem mai departe acest adaptor pentru filtru de aer. Șocul. Deci acesta este adaptorul. Aici avem furtunașul de impuls. Da, am desfăcut. Aici avem furtunul de benzină. Uh, dacă furtunul nu este înfundat, o să iasă puțină benzină. Da, ați văzut? Ați sâșnit benzină, deci furtunul nu este înfundat. Acum vom uh, slăbi bușonul de la rezervor ca să tragă aer să nu ne mai curgă benzina. Ok, deci furtunul de benzină nu este înfundat, vine benzina. Problema este că nu trage, probabil carburatorul este înfundat. Uh, vom desface carburatorul să-l curățăm. Oricum, uh, chiar dacă e înfundat, chiar dacă nu este înfundat, uh, este bine să faceți acest lucru. Și vom reveni. Ok, scoatem carburatorul pentru a-l curăța. Nu o să vă mai arătăm pentru că am mai făcut uh, filmulețul, o să-l punem în, uh, în descriere, filmulețul unde aveți uh, cum se curăță un carburator de acest tip. Da? Ok. Uita și garnitura arată foarte rău, deși pe aici este o mare problemă, este ruptă. Așa, mai departe avem acest uh, inel, da, galeria de admisie care nu știu dacă se vede este foarte, foarte încrețită. Haideți să desfacem și acest plastic. acesta, apoi celălalt. Oh, nu arată deloc bine această galerie, deci obligatoriu trebuie schimbată și aceasta. Ne uităm să vedem dacă este crăpată sau ceva. Da, verificăm de jur împrejur. Ia uitați-vă cum s-a făcut în interior. Da, nu pare a fi însă crăpată. Da? Uh, următorul lucru ce îl vom face, uh, vom verifica uh, vacuumul creat de, de piston, să vedem dacă trage, dacă trage bine Aici trebuie să se formeze un vacuum ca să absorbă benzina. Dacă nu se formează acel vacuum destul de puternic, nu o să absorbă benzina. Astupăm furtunul de impuls. Acesta vine de asemenea în, uh, în carter și uh, dacă nu-l astupăm o să ne păcălească. Punem aici o pungă sau ceva care să, să se poată mișca, să vedeți dacă se absorbe sau nu. Și tragem de demaror. Ok, voi folosi această mănușă. Da? Și acum în momentul în care trag uh, de demaror trebuie să-mi absorbă mânușca. Uite, deci, observați? Dar este foarte, foarte mic vacuumul. Deci trebuia să o tragă mult mai, mult mai rău. Uh, următorul lucru vom uh, verifica să nu cumva să avem uh, probleme pe la un semering. Vom astupa uh, galeria de admisie cu un deget sau cu ceva și vom uh, sufla pe furtunașul acesta de impuls și să vedem dacă pierdem uh, compresie din carter. Ok, voi folosi uh, compresorul. Dumneavoastră puteți să și suflați. Uh, L-am dat la presiune foarte mică, sub un bar. Așa, astupăm admisia. Deci să aveți grijă să fie foarte etanș și apoi suflăm. Da, deci răsuflă pe undeva. Da, trebuie să vedem pe unde răsuflă desfacem la ambreiaj. Se aude că răsuflă. De aceea nu ne, nu ne trage nici benzina. Pentru că nu avem uh, carterul etanș. Deci e posibil să fie un simmering. da, se aude pe partea aceasta, pe la ambreiaj. Da, deci ceva pe aici este. Este meringul de la ambreiaj este dus. Nu știu dacă auziți dumneavoastră pe filmare, dar se aude foarte puternic. Să Se simte la mână. Deci vom desface ambreiajul pentru a schimba simeringul. Ok, punem blocatorul de piston. Da. Ia de la ambreiaj. Uh, se desface în sensul invers, deci pe strâns. cealaltă. Aici avem melcul de la pompa de ulei. Scoatem ușor. Aici se și vede simeringul, este chiar ieșit. Nu știu dacă îl vedeți dumneavoastră. Deci este ieșit de pe locașul lui. Ok, vom uh, desface pompa de ulei. Desfacem acest plastic de deasupra. Curățăm bine. Ok, aici sunt șuruburile. Prima oară trebuie să curățăm bine ca să putem să băgăm imbusul. facem ușor. Plasticul acesta e prins în trei șuruburi. Uitați simeringul. Ce vedeți că este ieșit în partea aceasta. Da, avem pompa de ulei, o scoatem și pe aceasta ca să putem să schimbăm simeringul. Da. Deci o dăm la o parte. Așa și uitați simeringul, uitați-vă. Îl mișc cu mâna nu trebuie ceva să scoatem. Se mișcă, uitați-vă. uitați-l. Uitați-l cum să pornească drujba aceasta când e simeringul. Deci îl scoatem. A, este chiar rupt. Da, deci am scos exteriorul. Ia uitați-vă. Și interiorul a rămas aici pe ax. Ia uitați-vă. Da. Acum vom curța bine aici și vom uh, pune un simmering nou. Ok, am curățat bine locul. Da, vom folosi un kit uh, de garnituri ce conțin și simeringurile acestea. și montăm simeringul. Ok? Deci ungem puțin aici ca să intre mai ușor simeringul. Acesta este simeringul. Băgăm ușor la locul lui, o să vedeți mai bine. Deci ușor. Să aveți mare grijă cu uh, mijlocul să nu se prinde, să nu se prinde buza invers sau să sară arcul. Deci nu-l forțați, băgați-l ușor. Ok. Acum, ușor, cu ajutorul unei tubulare pe diametrul lui, îl bateți ușor. Să aveți grijă să intre uniform, să nu, să nu intre strâmb. este în regulă. De jur împrejur, verificați. Da? Tot este ok. Așa, după ce am băgat simeringul acesta, facem din nou testul ca nu cumva să fie dus și celălalt simering de pe partea volantei. Deci la fel cu compresorul. Da? Compresorul ușor. Ia uitați-vă. Deci îmi împinge mie degetul. Da? Deci carterul este etan și în momentul de față. Totul este în regulă. Ne apucăm să montăm pompa de ulei la loc și ambreiajul. plasticul de protecție Ok, melcul, uităm la el, da, nu este chiar ok, dar mai merge. Așa, Rot rotița motrică, oala de la ambrej, așa, șaiba, ambreiajul, partea aceasta am terminat. Acum, uh, bineînțeles, uh, galeria de admisie, chiar dacă nu este crăpată, are aceste, deci buza aceasta etanșează spre uh, carburator cu inelul acela și fiind foarte îmbătrânită și având în vedere că nu este scumpă, o schimbăm. Șuruburile văd că nu erau strânse prea bine. asta, uitați-vă cum arată. Deci chiar dacă nu este fisurată încă, nu mai are mult, este foarte îmbătrânită. Și v-am spus, este foarte ieftină, una nu are rost să nu o schimbați. Garniturile vin la set, deci la fel punem garnituri noi. Este bine să dați cu un pic de ulei ca să nu se lipească pe viitor când mai desfaceți să nu se lipească de aluminiu. Așa. În galeria de admisie. strângeți bine. Să aveți grijă să nu strângeți însă prea tare pentru că nu uitați că strângeți într-un cilindru de aluminiu și aveți șanse să dați filetul peste cap. Da? Ok. Așa, mai departe plasticul. Da, plasticul acesta. Legăm ușor galeria de admisie, trebuie să treacă prin el. Uh, vă puteți ajuta de o șurubelniță, dar să aveți grijă să nu înțepați galeria de admisie. Dacă puteți fără, e mai bine. Da. Furtunașul de impuls. Așa. Apoi garnitura cealaltă de aici. Ok, și aceasta da. prindem plasticul în șuruburi între timp am curățat și carburatorul. Deci ar trebui ca totul să fie în regulă, să nu fie nicio problemă. fel aveți grijă să nu ciupiți galeria de admisie dacă vă ajutați de o șurubelniță. Ok. Așa. Apoi inelul acesta de cupru. Da venim cu carburatorul. Da, îi punem furtunașele. Furtunașul de impuls, de benzină. Punem tija de la accelerație. Așa. Mai departe venim cu adaptorul de la filtrul de aer. strângem bine. La fel să aveți grijă să nu strângeți exagerat de tare pentru că piulițele în care se înfiletează sunt băgate forțat, presate în uh, plasticul acela, de se pot smulge. Da, totul este în regulă. Punem protecțiile Așa desfacem, să punem carcasa, șocul, Da. Venim cu carcasa fișa, bineînțeles. Da, ușor să se așeze pe poziție. Da, o fixăm cu șuruburile. îi punem și bujia și vom încerca să o pornim. Ok, tragem șocul, verificăm să nu fie pe off. asta a fost, vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru.